Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aprelin 29-da Sumqayıtın Hacı Zeynalabdın qəsəbəsində 19 saylı məktəbin idman zalında 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəllovun keçdiyi məşq zamanı ağır xəsarət alaraq həyatını itirən 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun ölüm səbəbi məlum olub. Oxu az saytının əldə etdiyi məlumata görə 7 yaşlı uşaq kəllə beyin travmasından dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, hadisə zamanı Mehman Xəlilov uşağı öz qucağında piyada evə gətirib. Fərid Bakarovun anası taksi çağırdıqdan sonra o Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına aparılıb, amma orada uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.